cuarto capítulo de esta aventura por Australia. Hoy nos adentramos en el desierto y veremos cosas como las Peter Springs, las Devil Marbles e incluso un auténtico hotel del desierto. Un sitio muy raro. Empezamos. Pues aquí vamos, que vamos a las Peter Springs. Una paradita eh, después de Catherine, dirección a... ¿Cómo se llama este Tenan Creek. Tenan Creek. Esto es Mataruca. Esto es Mataruca. O Sí, Mataruca. Peter eh, Springs. Y aquí pues hay pues unas cascadas o fuentes o de agua caliente. Sí, es como una piscinilla, como unas termas debe ser. No lo sabemos, vamos a descubrirlo ahora. Estamos a pocos metros. Mira. ¡Pero Pero... Color tienes azul. Yarra, lugar de importancia cultural para la mujer guaramungue de Australia. Este es un lugar donde la mujer aborigen se reunía en rituales donde danzaba, desde tiempos inmemoriables. Tenan Creek. Tenan Creek, un pueblo muy bonito pesquero, en, <laughs> mitad del desierto. Y... no he comido aún. qué bonito. Comida asiática porque dicen... No hay comida local. La gasolinera que... La gasolinera que tiene que para y nos hemos saltado la gasolinera en la que teníamos que haber parado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vamos a morir en el desierto? ¡Que no! Sí, vamos a morir en el desierto. ¡Que no! Aunque no quieras, va a ocurrir. ¡Que no! Porque da más rollo al vídeo. ¡Que no! <laughs> ¡Vamos a morir! <laughs> ¡Ah, bien! ¡Ah! Estamos en Devil Marbles. Que no tiene nada que ver con, Marvel, Guardianes de la Gracia. Marbles de canicas. o de, canicas. Mármol. Bueno, es una zona sagrada donde hay estas rocas que simbolizan a, al, espíritu del hombre de los aborígenes. Que esta mañana vimos el de la mujer. Exacto. Y eh, vamos a empezar una ruta que pinta de maravilla. Es el primer día que llegamos. <laughs> <laughs> pronto un sitio que podemos caminar tranquilamente sin estar pendientes del sol. O sea, ahora, ahora todavía nos queda un ratito de sol, bastante, ¿eh? una hora larga hasta que se empiece a poner bien. El día que más relajado vamos. Sí, el día más relajado. Y bueno, pues nada, vamos a ver. O sea, la cosa de este coche... ¿Dónde están los...? Aquí. Todos estos agujeros, sí, sí, vienen de dentro. Vienen de dentro, fuera, y luego estos... Son balazos de dentro afuera. Pero, y estos son de fuera adentro. Mira tú. Se cargaron un Sí, sí, y esos son de fuera adentro. Y a este le estaban disparando desde un avión o desde encima de una roca. Porque esto es la cabina, además, es la cabina de un camión. Qué fuerte, ¿eh? Aquí murió alguien, claro. Está claro que estos balazos no fueron gratis. Y aquí se ve una parte sin oxidar, lo que dices. Que era verde, blanco y verde. La matrícula no está. Claro, claro, verde, verde militar, claro. Qué pasada. Con otra puesta de sol espectacular acabamos este día, cada vez más cerca de nuestro destino final, el Monte Uluru. En el próximo capítulo llegamos a King Canyon y a Catajuta, a tan solo 50 kilómetros de Uluru. Hasta la próxima.